Музыкальный канал, музыкальный канал. да мы с вами на музыкальном канале. Вот он какой, музыкальный канал. О, oh, бэйби, мы поем здесь, и все любят нашу музыку. И всем привет, с вами я, Гамбл, и сегодня мы снимаем видео о игре «Братья-пилоты». А ты кто такой? Давай до свидания. Ты кто такой? Давай до свидания. Ты кто такой? Давай до свидания. Ты кто такой? Давай до свидания. Да уж. Вы уже поняли, какую я буду игру проходить. Она очень старая, но она... Я ее играл в детстве. Она мне нравится. И я хочу вам показать эту игру. Так, мы возьмем кроссовки и пойдем играть. Так. Да ну блин, что ты мне сбиваешься? Да ну блин, что ты мне сбиваешься? Да. О, уже пять. вот так вот, давай, давай, бежи. Ну блин. Это несправедливо. Давай, давай, давай. Да все, мы проиграли, мне кажется. 20 очков. Блин, я туплю. Давай, давай, давай. Блин, блин. Счет равный. Ну. Блин. О, 40. Нет. У меня на 5 очков выиграл. К сожалению. Это ужасно. Так, теперь начнем с лука. Так, что тут у нас? Лук. Опа-на. Нифига себе. Ну ты косой, я тебе говорю. Сейчас, сейчас Ну ты косой, я тебе говорю. Сейчас, сейчас мы попробуем. Мы попробуем. Так, давай. О! Ну ладно, для начала нормально. Сейчас профи будет. Профи играет. На. Хоть и старая игра, но мне она интересна. Я играл в нее в детстве. Называется игра «Братья-пилоты Олимпиада». Так, я понял, что оно надо чуть поближе стрелять. О, прям в яблочко. Так. Я его чуть не убил. А вот мне даже интересно, а чё насадкой такой плохой. Стрелы. Блин, у не получается почему-то. Блин. Странно. Ну ладно, мы пока что его выиграем. Ну, ничья. Я думал, мы выиграем. Ладно, возьмем перчатки, сейчас будем ловить мяч. Так. О, словили. Опа. Так, где? Куда ты кинешь мяч? А, сюда? Попал. Ну, давай, давай. Ха! Я любым способом схватил мяч. Игра легкая, но она мне нравится. Мне вот интересно, что будет, если мы выиграем. Так, если они раскроют это дело. Блин, это несправедливо. Сдавайся, пока есть силы. Блин, сдавайся. У меня и так 60 очков. 60, блин. О, мы его на 20 перегоняем. Так, сейчас мячик возьмем. Такс. Вот у меня сейчас стратегия кое-какая. Она не работает. Или работает. Да, стань туда. Гол. Прям в девяточку, блин, футболисты. Хоть бы наш шахтер так играл. Ха-ха. Ну, ну, ну, давай, давай, давай. Профессионал в игре по футболу. Э, у нас уравняли, уравняли счеты, это нечестно. Теперь нет. Слушай, ты плохой вратарь. Отвечаю. Очень плохой. Ты что ты ржешь? Все, мы выиграли. Дум... Если вам игра понравилась, напишите в комментарии, снимать мне ее дальше или нет. Что ты пляшешь? Ладно, всем до скорой встречи. Всем пока! Loves you.